Pero la menor, él vivió junto conmigo con la mamá de él, pero no sé qué es lo que fue pasó. La mamá de él dice que la niña de está mala, yo llevó para el hospital. Y cuando yo llevo para el hospital, la mamá de él está para Haití. Él me llamó y dijo que para que lo mandó para Haití. Yo le di como, yo le llevo el chino, compra como 5 mil pesos ropa. Entonces por la mañana yo le di 3.500 pesos más para que lo llevo para Haití. tú intentaste ¿Eh? No, no, no sé.